Signal number 4 na po ngayon. Humihingi po ng tulong ang local government ng San Mateo. Nakataas sa red alert. Niyanig na magnitude 5.9 na rin doon. Ang hiling na bigas ng mga magsasaka. So may club na naman ang pakbakang... Pilipinas. Halos taon-taon na lang ay saksi tayong mga Pilipino sa mga pinsala at kamatayang dulot ng iba't ibang mga disasters. Ayon sa marami, naging normal na raw ang kahirapang dulot ng mga ito. Ano nga ba ang kahulugan ng disaster? Ito ba ang malalakas na hangin taglay ng isang bagyo? O ang tuluyang pagkasira ng mga kabuhayan at kabahayan ng mga nasalanta? Hindi pantay-pantay ang epekto ng mga disaster sa mga miyembro ng ating lipunan. May mga taong pinakabulnerable, tulad ng mga mahihirap, ang may sakit, ang matatanda, ang kabataan at kababaihan. Ano ang disaster para sa mga maralitang tagalungsod, sa mga magsasaka at mangingisda? Ano naman ang ginagawa ng mga magigiting na community leaders upang unang tumugon sa kanilang mga barangay? Ito po ang kwento ng Barangay Gipitnil ng Medellin, Cebu isa ito sa mga nasalanta ng pinakamatinding bagyo na si Super Typhoon Yolanda. Pag bagyo, wala rami kay Lino, manggod to. Nya. Pagkat ko anda ito nga perti na kusuga diha pa may namakwit. Pero ang amo sang ibakwitan nga balay, naukab sa dang atop. Pagbalik na mo sa mua, wala na mong balay. Di inhila ko kay saan pa namo pagpabarog sa mong balay nga. Wala mi kwarta. Naghimo na lamig ka ng gamay nga payag nga para maka tog lang may kagabi na kay sige magyapon tog uwan niya wala mi katulog kuan sa kuan sa bagyo nang anday may nga nagandam na mi sa mo ang mga birth certificate o pagkaon tubig na makwit na mi kay Inguman kusog ang bagyo. Ang uban na akong mga anak, wala kanan dito, nagkuan nami, nagsige nami sinilakay. Kay malakas ng bagyo. Nga, napundok nami, nagsige nami kuan nga. Tinuoy, ihunong na yung taon ang hangin. Huwag naasay relief nga maabot. Magdinagan na imi ato sa baybay, maglinya kay lumbaan na kay nay na may speedboat nga modunggo. Hula na unay manghatag relief. Murag may mga lunos ba. Kilalanin naman natin ang CRRC, isa sa mga member organizations ng Citizens Disaster Response Network. Sila ang unang rumisponde sa isla ng Gipitngil pagkalipas ng Yolanda. naghatag og relief ang opisina dinhi sa isla human sa bagyong Yolanda din ang nakabenepisyo ang tibuok lumolopyo tanang bubong pamilya diri sa isla. Diri sa ngil ako ang naka-assign sa early recovery bali 6 months yang uh, proyekto diin ang pag-repair sa mga balay nga naguba. Nag-repair po mig mga pump boat, tapos nang hatag po mig mga school kits sa mga kabataan kay nangawasak man gyud ilang mga gamit sa eskwelahan. Unya na po mig cash for work katong nangatrabaho sa mga kabalayan. Ang amo ang proyektos gihatag diri kaning usaning fish drying. Naghatag pod mi og mga fish net ngadto sa mga mananagat additional fish net kay daghan man ang rolyo sa fish net ang ihatag akon managat. Sa loob ng limang taon, naging matagumpay ang iba't ibang mga relief, early recovery at rehabilitation efforts ng CRRC sa isla ng Gibitnil. Pamiagi ang Yolanda, di mo sa una maglugaw-lugaw lang lami, eh. tanok mig balangoy, tanok mig kamuti. Dako na mo ikalipay nga dunay kuan na mo ani dugang panginabuhian sa ang kalisod. Kaabag-abag sa mis ang ba, sa kumbana. So agi na lang yun na nang nalipay mi nga ni ay buwaran. Dugang-dugang income na mo sa mga pag mga anak ng eskwela Uh, ungkuan na sa misa. Pagkaon na mo, makakaon na sa katulos sa kadlaw. Nagpasalamat sa mi nga sa mga kuan po, daghan po sila natabang sa mga parte sa mga mga tambal, sa mga kuan na nasa ng mga training na mo to amin usa sad mi nga naka-experience ug ma maubad ini. Ngunit maulan man o maaraw, ang pang-araw-araw na kahirapan ay kilala ng karamihan sa isla. Ito ang kawalan ng lupa, kabuhayan at kaligtasan. Ang mga isyu na ito ang ugat ng pagiging vulnerable sa kanilang komunidad. Ang mangingisda gyud luoy pinakaluoy kay bisan dili sila na igog bagyo pagani bawal gyud na ma mangisda kon grabe ang dagko kay ang balod kay kag may rabayan na ilang mga sakayan kay dili ba na sila ka-afford og dagko kay sakayan kay mahal ba yan ang sakayan nga dagko Sige bali kanano ang bagyo mangyod ang disaster nga maigo dinhi sa isa tungo sa pagkaisla niya sumpay sa Samar og Leyte nga na siya sa northern part of Cebu. So sa mga istorya gyud sa kasaysayan dinhi sa isla og ngano pong natukod ang ilang kapunot, kapunungan tungod sa ilang issues dinhi sa ilang kapuy-an og panginabuhian. Bali ang issue nila sa ilang kapuy-an dinhi mao nung natukod 2010 ang Gibitngil Farmers and Fisherfolk Association ni adtong 2010 para man unta ni sa mga kabus ug gagmay mga manadagat kay gi-declare sa gobyerno nga uh, 15 kilometers from the shoreline mamunta na kun sa balaod pero subong palandungon gisudlan sila dagkong panagatan dinhi nga dili angay para nila. mayrong mga sapyawan yung mga malaki yung kung kung pangalan sa kanila yun is mga 3 tons pataas na sila. Di na sila pwede dito sa sa 15 kilometers gikan sa municipal water. So, mo ani sila diri managat sila mo duol sila sa gagmay managat kay ang ilang hole mo 100 ka box pero ang managat pilara ana ra sa 100 kilos nga isda sa usa ka gabi ni ana kung ilang ilahang pabuntagan hurot sa usa ka gabi ang isda tungod sa ilahang suga nga porting hayaga amoa is petromax lang So ang ilaha naghimo sila og kanang lambat nga porting dakua nga pino kay ang mata. So gagmay pa ang isda makuha na sa ilahang lambat. Parang pinatay na nila kami na buhay. Kasi paano naman ang mga anak? Ha? Kaya nga yung anak ko hindi nakapagtapos kasi nung time na yon kag-graduate yung anak ko, wala na kaming pera. Nagsugod mi og kuan sayuta paglaban ma'am tong ang tag iya sayuta ni ngari kay magpabag siya og pag 100 ang monthly. Nya mao to nakaduol man mi og kuan mga organization ba. Nya mao to nakahatag og advice sa mo nga dili mi mapakuan nun katong kadabuan. Nya mao to kanang wala ra jud mi ni fight mi og away. Nakakuan sa mi harassment mo daghan daghan mi din hinaagian og mga kuan mamay tungod sa paglaban namo dinhi sa among pagpuyo. Ayon sa balangkas ng Community-Based Disaster Management, magkaugnay ang pang-araw-araw na kahirapan at ang disasters tulad ng bagyong Yolanda. Upang tugunan ng wasto ang mga issue na ito, mahalaga ang pagbuo ng isang people's organization o disaster preparedness committee na binubuo ng mga mismong taga-komunidad ang nahitabo amo ning giputol-putol dili gid straight no so paghuman sa disaster management orientation nga ng DMO isunod na namo ang disaster preparedness training sila gyud ang nasayod unsa man ang ilang nasinati uh, kung adunay katalagman gaunsa man sila giunsa man nila pagtubag giunsa nila pag backwit, kung ni backwit man sila diin sila padulong Kunya, pagkahuman anang DPT kanang disaster preparedness training a workshop nga Tulukadlaw, pagkita sa mga participants the same participants nga mohimo na po sila community disaster preparedness plan so kanang pagkahuman nilang tambong ana magpurma na sila DPC unang disaster preparedness committee kun ang lugar adunay organisasyon nga uh, grupo baron sa mag-uma, grupo baron sa mga uh, mangingisda. So isulod sa ilang kapunungan ang DPC kanang Disaster Preparedness Committee. Nung Yolanda, wala talaga kaming bigas. Alam na lang, yung kinakain namin yung lang talagang pang ano namin sa breakfast. Hindi namin alam ano ka mangyayari, paano bahay namin o boss, lahat. Iba talaga pag may organizations. Kasi sa asosasyon namin, makaisip ka kung ano mga paraan, mag-meetings, kung ano ang gagawin para yung mga kasamahan dili magutman. Diyon ko nakita ang ma, ang organisasyon kung paano kanagining sabay kayong bumagsak, sabay kami kayong bumangon. So hanggang ngayon na nang masaya ka makatingin sa kanila na maroon din silang saya na ito pala ang nakita sa organization. Pas nindot manggod nga dunay DPC dire nga na-training na siya kay kung paralitan kung dunay bagyo nga maabot nga kusog kung dunay maabot nga mga kaayuhan dinhi sa barangay dili na maglisod sila o pangita kung kinsa tong tawhana ang ilang duolon para lang mga mangayo og mga datos so kung na IDPC, uh, kung naay NGO nga musulod, diretso na sila anang tawhana nga mangayo kung pila ka pamilya o pila ka bubong ang nadaot sa maong barangay. Doon na sa uban nga ganahan sila ana nga posisyon nga komite pero dili kay dili na sila kakita or dili kay sila hasa nga musuwat. Nangunguna ang kananayan ng Gibitngil sa paglingkod sa kanilang isla sa panahon ng taghirap nindot ang babae kay ang lalaki kapoy na manggod sila managat sila igabot matog nya ikaw magkaon matog na sila na nga nindot jud ang babae kay makakuan ra ba sa mga babae nga dunay kapasidad nya duna sad sila kamahuan gyud kung ang ilang bana is babag ang ilang bana ila gina istoryahan so pasabton ra gina nila ang ilang bana nga kani akong gibuhat para ra ni sa atoa ah. so magistoryahay gyud mong duha nga timbang-timbangon ninyo ba nga bisan pag volunteer lang ka bisan lagwa kay sweldo basta makatabang ka o makaserbisyo ka sa barangay malipay na ka ana Ang sabi ng iba, sanay na raw ang Pilipino sa mga panahon ng taghirap. Weather-weather lang nga ba ang mawalan ng tirahan at masalanta ng mga naglalakas na super typhoons? Sa barangay Gibitngil, may magigiting na lumalaban para sa tunay na kaligtasan.